فعجيب سيوم قطعوها أن قضية النقطة اليريحا namin sa linggo. Eh, ba't namin mo? Ayoko ng ganyan biro, ah. Igalang mo patay. Hindi mo talagang mo, eh. Pag nalaman ko nagsisinungaling ka, natamaan ka sa akin. Nakita ko mo talaga. Tiga. Magmamasala tayo ko, sisinungaling. Ano pa sila, sabi mo? Hindi na po ako papanik, itay. Wala ayaw mo pumanik. Alam mo wala akong makita ron, no? Nandiyan po. na ba ninyo ang nangyari? Ano nangyari? Y- eh, ang baryo ambling ay natutok. Walang natira. Karamihan ay nangamatay. Ganyan din ang nangyari sa Barrio Sarog. Ano ba talaga nangyari? Hindi nga ako namin maunawaan. Meron daw sinag na ang bawat tamaan ay nagliliyab. Maging tao, hayop, lahat ng bagay na tamaan ng sinag, natutupok kung saan naman daw galing yung sinag mo. Meron daw bumagsak na isang malaking bulalakaw. At meron lumalabas na kung anong hindi naman maintindihan. Eh, hindi na ako magtatagal. Patay mo. Flavio, ibabalita ako paki Kaigme. Salamat ako. Uh, may wala ko na kayo. Ano kaya yung tatay sa inyo? eh, kung ano man yan. Eh, may kutub ako. Yun ay may kaugnayan sa pagkawala ng karugtong ng mga talata dito sa aklat na itim. Para tayo makatiyak, Tata Temyo, pupuntahan kong Barrio Ambling. Baka makakita ako ng tanda na maaaring makalutas sa mga iwagang nagaganap. Eh, mabuti pa nga, Pablo. Ako naman ay may iwanan dito. Nung masubaybayan ko at mapag-aralan ito aklat na itim. Eh, Pablo, sasama na kasi iyo. Nalando, dito ka, Tata Temyo. Ay, Pablo, Nako, isama mo na. Nagtitiyak kong malingat lang ako yung susundan ka na. Isama mo na, isama mo na. Nako, nang mawala ang sakit ang ulo ko. Sandali lang, Tablo. May titingnan lamang ako. Labyo? Labyo! Ang lahat ng nangyari nakasaad dito sa aklat na itim. Kapag rumagasa ang hangin at kapaligiran ay nagsabog ng laging, ito'y nagbabadya na ang kaaway ng panday ay muling ba muling mabubuhay. Bubuka ang lupa. Lalamunin ang dilim. Nakayayanig na kasamaan. Maglalagablab pa man din. Tata Temyo, iisa lamang ang mahigpit na kaaway ng panday. Si Lisandro. Yan din ang hinala ko. Kapag nabuhay si Lizardo, ang singaw ng lupa, ang silahis ng araw, ay muling bubuhayan din ang kampo ng kadiliman. Kapag yan ang nangyari, ay manunumbalik na naman ang kalbaryo ng mga alipin. pakiramdam ko ba'y eh. nagising na po sa isang masamang panaginip. Ngunit ang nangyayari ngayon, ang katotohanan, katotohanan nakapanikalakay sa pagiging alipin. Huwag kang mawala ng pag-asa, Lumi. Nananalig ako sa pagbabalik ng panday. Nasa kanya ang ating kaligtasan. Mga ungas! Magbubulok na kayo sa kalagayan ninyong yan. At haba kayong mabubuhay, mananatili kayong alipin ni Ricardo nakita ninyo sa isipan ninyo. Si Lizardo ay walang kamatayan. Isang libo mang panday ay hindi kayang sumagupa sa kapangyarihan ni Lizardo. Grabe ka mga ungat na yan. Nakakaawa naman po sila eh. Baka sila mamatay. Ganyan talagang nararapat. Kung dating mamatay. Pag inulit mo yan, ikaw ang papalit ko sa kanila. Sige, trabaho! Andun pa ba si Flavio? magkakaroon ng katahimikan, tatatim yung hanggat buhay si Lizardo. Kailangan hanapin natin siya. Nakahanda na lahat, Flavio. Kilis mo pa lang eh. Alam ko na ang iniisip mo. Oh, Flavio! Unas ko na lahat ang dadalin. May kanin, daing, bagong, binilad na ipon, oh, kamatis. Oo, oh, oh, oh, bakit? Ano sa akala mo ang lakad namin? Mamamasyal? Maiiwan ka sa bayan. Magbibiling kita kay Kasyobyo talaga, ako may iwan. Huwag kang matigas ang ulo, Lando. Hindi ka maaaring sumama. Nagrelyebo na po lahat ang ating mga tanod. Kaya pag-uutos pa po kayo. Wala na. Pahinga na kayo. 也不怎么样。 na may itong nangyayari sa ating Flavio. Naghihintay tayo na wala. Mabuti pa kaya eh. や。そラビオー。 不过。 tayong magagawa, tatatay niya. Andiyan na yan. hindi makakauwi na nag-iisa eh. Hindi naman ako dumadaing. May lang na ang mga pako. Saka nagugutom na ako. Ayun! Mura mo na naman ang inaalala mo. Saan tayo kukuha ng pagkain dito? Malayo pa sa sunod na baryo. Hindi Hindi na ako nagugutom. At hindi na rin masakit ang mga pako. Yan ang gusto ko sa'yo. Sinungaling. Fabio. Kung hindi ka dumating, balik na naman sana kami sa pagiging alipin. Saan ang galing yung mga gwardiya? Sa malaking piitan, sa mataas na kahoy. Karamihan sa mga tagabagay, ibinalik na naman sa pagkaalipin. At ngayon nagdurusa sila. Kailangan nila ang tulong mo, Flavio. Kabagan mo sila. Gagawin ko ang aking magagawa. Napahirad ang lugar na yun. Bago ka makarating doon, tatawid ka na ilog na binabantayan ng halimaw. Na araw-araw mo pinapatay ang dambuhalang yun. Ang mabuti pa, umalis na kayong lahat sa lugar na ito. Mga manag dito ang buhay. Tama si Tato Temyo. Siyak na babalikan kayo ng mga kasama ng mga gwardyang yan. Kaya ang narapat niyong gawin. Igapos niyo ang mga gwardya isakay sa kariton. Dalhin niyo sa bundok na iniikot na pinamamahayan ng mga tiyanak. Tiyak na hindi na makababalik ang mga yon. oh, Gagawin namin yun. Tayo na! Ah, tutuloy na ho kami. Hindi lang, Pablo. Nagutom na ako eh. Hindi ka anak sa bahay. May konting pagkain doon. Konti lang ho. Oh. Halika nga rito. Kahit pagkain ka Ah! Hindi na kayo. O, sige. Ano na, Pablo? Pablo! Panginoon ng kadiliman. Pagkala ng mga laman lupa, maiwasang balaw ng inkanto, at mga alagadang walang katapusang lagim. Tinatawagan ko ang lahat upang pagyamanin ang kapangyarihan ng sada ko ito. at mabigo. Sa nalalapit kong pagipagtunggal, si Brunhilda. Ang iyong katuwang sa pakikipaghamok mo sa panday. Kung gayon, meron palang dapat ako ipagpasalamat sa'yo. Ang aking buhay. Ang pagkabigo ng aking mga kampo na hindi ko nasahan. Kailangan kita. At kailangan mo rin. Bihira sa babae. Ang may taglay na isang nakakasilaw na kagandahan lalu mata dari yang aku minum itu lalu aku peduli sama aku Amalah aku yang aku tunggu sama dulu ke dulu Tunggalan kaki dan kaki ang lahat ng pangyarihan ng espada ng Santa ay makapanood dito. parang sa ilog yung dalawang yana at sa parang nakaligtas sa dambuhala. Palagay ko kami tatlo sila. Kung nakaligtas man ang dalawang ito, siguradong patay na kanilang kasama. Taga saan kayo? Magutuyo. Ito yung Luanda. Hindi na balik. nutol na matanda. Isang gagong bata. Hindi natin sila pakisinamayan, mga ungas na yan. Sige, itapon sa kulungan. เนาะมันได้ nagtataka kung bakit kaming lahat ay may pakpak. Kami ang tinatawag ng mga taong lawin. Mga taong lawin? Oo. Dati, ay pangkaraniwan din kaming taong katulad mo. Ngunit, dahil sa kahiwagaan ng mahikang itim, sinapit namin ang ganito. Ama, ginagayin namin ang buong kabundukan Ngunit wala kaming makitang dahon ng larna. Kaya nag-uwi na lang kami ng usbong ng bayaba. Siya nga pala. Siya nga ako si Nadia. At siya naman ang bunso kong anak na si Filipo. Sila naman, ang magpinsyang Myla at Garek. At ako si Filipo. Sige, yung isang bungkos ay pakuluan at yung iba'y dikdikit. Paano ako nakarating dito? Tagpuan ka namin ni Nadia na di kalayuan sa malumot na ilog. Doon ba sa pinamumugaran ng dambuhalang halimaw? Mabutit, nakaligtas ka sa pangit na yun. Yung dalawang kasama ko, nakita niyo ba sila? Isang matanda at isang batang mataba? Sila nga yun. Huwag ka mabahala, kaibigan. Buhay sila. Nakaligtas sila sa Dambuhala. Pero hindi sila nakaligtas sa mga tanod ni Wanda. Yun ang Wanda. Si Wanda ang malupit na namamahala sa piita ng mga alipin. Lahat halos nakakulong doon ay kilala ko na. Pagkat madalas kong tanawin, ang mga pagpapahirap sa mga alipin. At kailan lang lumipad kami sa may dakong kanluran, napansin namin agad ang dalawang naibang mukha. Yung matanda at isang batang mataba. Sino ka? At bakit ka nagawi sa may baybay ilog kay Ako si Flavio. May balita sa akin ng taga na maraming alipin na pinahihirapan sa sinasabi niyong piitan. Doon ho talaga ang tungo ko. Kung gayon, ay hindi ako nagkakamali. Ang pangalan Flavio at ang tatak na yan sa iyong dibdib ay nagpapahiwating Natotoo ang sinasabi nila tungkol sa alamat. Ikaw ba si Flavio? Ang tinatawag nilang panday? Ako nga ako. At ikaw rin, ang mahigpit na kaway ni Lizardo? Kilala niyo si... Magpahinga ka na. At lalanggasin pa ni Nadia ang mga sugat mo. kumain. Magsanay ka na dyan. Ayok lang kumain. Ano? Naloloko ka na ba? Tsaka, hindi ka naman sanay na hindi kumakain ha. Ngayon bigla-bigla mong tatanggihan ng grasya ng Diyos. Kasi, nalalaksit lahat yun. Ang buhay siya. Buhay siya? Kagagalitan ka sa ginagawa mo. Bakit? Mabubuhay bang muli si Flavio kung hindi ka kakain? Mang Tenyor, ako po si Elena. Pwede ba nang tumabi sa inyo? Halika, Emil. Halika. Maupo ka. Ang sabi sa akin ni Aling Luming, malapit na malapit na kayo kay Flavio. Ang sinatawag nilang Panday. Oo. Totoo ba ho mga nababalitaan ko sa kanya? Na siya'y matulungin sa mga nangangailangan ng tulong? Walang lumapit sa kanya na pinagkaitan niya ng tulong. Labi yung isang alamat. Hindi mapapantayan ang kanyang kagitingan. Nakamatapon si Tabio. Walang tatalo sa kanya. Kaya magpakatatag ka, Lando. Huwag na lang nalalabing pag-asa ng mga asipin. Mang Temyo. Tawagin mo na rin akong Tata Temyo. Tata Temyo, may mahalagang bagay akong ibig palam sa inyo. Ano yun? Kasi ho, ang sasabihin ko sa inyo ay may kaugnayan kay Lizardo. Bata pa ako nung mahiwalay ko sa aking ina. At... Kayo palang dalawa ang kasama ng balitang panday. Kung ganon, siya palang ginawang hapunan ng aking dambuhala kagabi. Ha! At marahil ngayon nagkaluray-luray na ang katawan ng panday na yan. Hindi totoo yan! Santo. Sinasayang mo lang katapangan mo, bata ka. At dahil mahal na mahal mo siya, ikaw ang susunod, alas! Makakain kita sa aking mga alaga at mabubusog na naman sila mamayang gabi. At kayong dalawa, susunod ko rin! Wow! kababalaghang ikaw lamang ang nakakita. Sa pagsapit ng dilim, at kasabay din ng paglugo ng aming mga takpak, at nagbabalik kami sa dati naming anyo. Sa pagsikat na muli ng araw, ay nagiging taong lawin na naman kami. Kami na lang mag-anak ang nalalabi sa aming lipi. Buhat na kami tumiwalag sa mga taong dilim. Lubha silang nusuklam sa amin. Isang gabi, sumalakay sila. Walang awa nilang pinagpapatay ang aming mga kalito. Mula noon, hindi na kami pumirmi sa isang lugar. Ang mga taong dilim na sinasabi ninyo, may kinalaman ba sila kay Lizardo? Maaaring magkaroon. Sa pagtatang kadiliman, ay bahagi ng kasamaan. Mababangay sa mga taong dilim. At siyak na kamatayan kapag ikaw ka nilang nahawakan. Ama, malakas na ang ugong ng mga tambol. Kung ilang gabi na tayong binabagabag ng mga tambol na yan, iisa lang ang kasagutan. Papalapit na sila. Ang mga taong dilim. Alam nila na may nalalabito sa amin. Kaya walang patumangga ang kanilang paghanap. Huwag matakot, Nadia. Mahirap nilang to ng lugar natin ito. Maaari bang tulungan mo kami? Kailangan ko rin ng inyong tulong. Maaari bang ituro niyo sa akin kung saan niyo ako natagpuan? Ako ang dapat sisihin sa mga nangyari ito kung hindi ako nag tungkol sa panday. Wala kang kasalanan, Elena. Mahal namin ang panday. Kahit anong mangyari sa amin, ay hindi namin pagsisisihan. Maaaring hindi kayo maniwala. Ngunit ang punot dulo ng kasahuyan ng mga narito. Ay ang aking ina. Ang iyong ina? Anong ibig mong sabihin? Siya ang gumuhay kay Lizardo. Si Lizardo! Nasisira ang kablang bait. Alam mo ba ang pinagsasasabi mo? Ang ina dati ay hilot sa aming bayo. Mabait siya. At marami siya napapagaling. Ngunit isang araw, sinapian siya ng mga lamang lupa at maging lalawan. Ilalaya sa niyang sarili. Nagtagka akong pagkasan siya. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ang katotohanan. Simula sa muli ito, nararamdaman ko na nasa Ano nangyayawala sa ating katawan? Ganun pala eh. Bakit ka pinababayaan pinababayaang magtusa rito? Nadadamay ka tuloy sa mga parusang ginagawa sa amin. Iyan ang hindi ko alam. Kung sa bagay, bakit ko pa sinasabi sa inyo lahat ng ito? Patay na naman ang sinasabi ng panday. At wala nang makatutulong sa atin. Huwag niyo ako ibigay, Tata Temyo. Talagang, hindi kita ibigay. Tata Temyo! Ibigay, Tata Temyo! Huwag niyo ako ibigay! Hindi ka na kumakasunod! Yaw! Yaw! Yaw! Yaw! Yaw! Yaw! Kawawa naman kayo! Dalawang araw ko kayo hindi pinakain. At siguro gusto nyo nagutom na kayo. Ibigyan ko kayo ng hindi basta ulam. Matitikman ninyo ay isang matabang snack. Yaw! Yaw! Yaw! Yaw! Yaw! Ha? Ano? Hindi ako! chow, chow, chow, chow, chow. Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow. Banda, nandito na po ang bata. Dali niyo ang bata rito. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Love you, love you, Tata Tenyo! Tulungan niyo ako! Marunong din palang matakot ang kasamahan ng panday. Matapang lamang kayo dahil marami kayo. Oh. Sa nandito na si Flavio, hindi niyo ako magaganito. Hindi ka lang sa patay na siya. Durog-durog ang kanyang mga sa ilalim ng ilog. Ah, ah, ah, ah! Vaya fantasma! Vaya fantasma! Fantasma! Vai! Thank you. Thank you. huling sandali, hindi kami nawala ng pag-asa. Hindi lang akong dapat yung pasalamatan. Kundi dahil sa kanila, maaaring nabigurin ako. Utang ko sa kanila ang aking buhay. Hindi ka namin malilimutan. Ano mag oras na kailanganin mo ang aming tulong, maaasahan mo kami. Salamat ako. Oh, siya, siya. Magsiuwi na kayo at alam kong malayo pang baril ng uungan. Paalis na kami, Panday. Maraming salamat sa iyo. Patnubayan ka ng Diyos. Love you. Maraming salamat, Aling Duma. Mga kasama, tayo na. nililigiran pa tayo ng mga kampo ng laman lupa. Umalis na tayo dito, Flavio. tunay na pinangangambahan ko, Flavio. Nanggaling na dito ang mga taong dilim. Mga taong dilim? Sino yung mga iyon? Sila may fit na kawin ng mga taong dilim. Taong kawin? Huwag kong sabihin na. Dapat paliliwanag sa inyo, Tata Sen. Kailangan makaalis tayo dito, Gat. Baka sila magbalik. Dito tayo kukuble. Nadya, sama mo bata. Dubay mo tago. Katulad ng sinabi ko sa'yo, Plano, huwag na huwag kayong pahahawak sa mga taong bilang. Tiyak ah. na kamatayan. Rinarinig kayo sa loob, Tata maligaya akong mamamatay. Sa pagkat nakamit din natin ang matagal natin nilimiting paghiganti. At ang kalayaan ng ating lipi. Flavio, bago ko tuloy ang ipikit ang aking mga mata, hagdan mo ako. Ricardo. Ako si Flavio. Ang panday. Alam po na lahat ng kabuktutan na gaganap. Ay mula sa iyong makajabing kapangyarihan. Kung ako ang sadyang hinahanap mo, narito ako, Lizardo. Bakit ayaw mo sumagot? O sinasadya mo iwasan ang pagkipagtuo sa akin? Love 大家别扭！ Hindi ka ang pumatay sa kanya. panday. Ay hindi makakatkat sa aking isip ang pangalan Galileon. At ako ang napiling magtata sa walang malay mong kapatid. Ngunit yaon ay sa pangutos ni Ricardo. Kasi nangalian, hindi magagawa ni Ricardo ang pumatay sa sarili kong kapatid. Ibinagdawit mo lamang siya sapagkat ibig mong iligtas ang sarili. Totoo ang sinasabi ni Tata Temyo, Mama. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi kita anak. Huwag mo ako matawag-tawag ng ganyan. Huwag mong ipagkalit sa akin ang karapatan yan. Hindi ba nilalaman ko anong ginagawa ni Lizardo? Mula pa sa iyong pagkabata, sinasagkapan ka na niya. Upang may pagpatuloy na ang kanyang mapagimbot na layanin. Nilasin niya niyong isipan, Mama! Itinasok niya sa inyong katauhan ang kapangyarihan ng kasamaan. doesn't like. tak, the thing to get them done. kinakasangkapan ng mga tao walang maril, Lizardo. Ako, harapin mo! Tayong dalawa lamang panday. Magtatagpo tayo sa malawak na buhanginan sa lugar na hinakala mong napatay ako. Hihintayin kita ron bukas, panday. At ikaw naman ang ibabawang ko. Hihintayin kita, panday! Panday! para sa ang mga nangyari. Hindi ko pinagsisihan ang aking ginawa. Ang kanyang kamatayan nagdurot ng katiwasalan sa kanyang kaluluwa. Hindi sa lubos masama sa Alam ko. Panatag mo na ang iyong kalooban. Magtayo na na, Elena. Love, kailangan mo ba ituloy ang pagkita mo kay Lizardo? Kaya nga naman, Flavio, wala akong tiwala sa lisardong yan. Nasa likod niya ang kapangyarihan ng kasamaan. Natitiyak kong iyon ay magiging katuwang sa pakit sa iyo. Nagawa na niyang minsan. Maaari niyang gawin muli. Wala na tayong magagawa, tatatay mo. Hindi ko maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Mag-iingat ka, Flavio. Pag nabigo ka, nabigo na rin ang pag-asa ng mga alin. Kung ako'y mabibigo, Elena, marami pang panday ang susunod upang ipagpatuloy ang aking simulayan. Ganun Panday, nabawasan na rin ang kapangyarihan ng iyong espada. <laughs> ang alamat ng panday. Alamat na magpapatunay na ang panday ay hindi maaaring lupig ng sinumang banyaga. Lalo pat ang banyaga ay kampo ng kadiliman at kasamaan. Sapagkat ang panday ay may likas na katapangan, ang panday ay may sariling paninindigan, at ang panday ay nakahandang ipagtanggol ang kanyang lipi sa sinumang magtatangkaw, maglahi at umapi sa ating inang bayan. Yan ang damdamin ng panday. Yan ay ang damdamin ng bawat Pilipino.